久しぶりに会いに行くからここ3時にそっちに着くよ電車に やめた方がいい向いてないよみんなは言うのでも変わ 扉開いて